Dona Maria, por que a senhora procurou a gente aqui hoje? Sabe, doutor, eu tenho a impressão que minha vida está em, em branco e preto. Eu sinto um vazio dentro de mim e as coisas que eu faço perderam sentido, perderam a graça. Sim. E tem horas que me bate uma tristeza, sabe? Bate um, um aperto aqui no peito e eu não consigo pensar no motivo. E, e aí eu não, eu não consigo fazer as minhas coisas. Eu eu acho que eu estou virando um peso para minha família.